Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos. Bienvenidas. Dando continuidad a la serie de videos sobre Table Hoy quisiera hablar sobre el efecto de color selectivo, Por ejemplo, fotos como esa acá, donde tú eliges un color y deja solo tu flor roja y todo el demás blanco y negro entonces, ¿cómo se hizo desinteractivo? Vamos. Entonces elige tu foto. Yo no he encontrado un buen ejemplo. He encontrado esa foto que bueno servirá para para el momento. Se você tomar essa foto, tu entra em, em grupo color, entra em monocromo. Se, se esse módulo não tiver ativado, entra cá abaixo em mais módulos. Então pode ser que tu encontra monocromo cá e várias outras acá, não? E aí tu clique, dá clique e vai ativar esse módulo olha. Ehm, então, desde monocromo, tu clica em máscara paramétrica e percebe que já quedou minha foto em branco e negro. vem Vengo à opção H de máscara paramétrica. Clico em roteiro e seleciono o color que quero destacar. Né? Em meu caso, la bolsa acá. Cuando yo clico acá, él me aparece una, línea acá, indicando el tono. Entonces yo vengo acá y, clico y arrastro esa bajita acá hasta esa marca. Y percibe la foto yo destacando ese color. Entonces yo puedo arrastrar un poco más. Ya. Já tá, já tá destacado. Então se tu tirar na foto uma parra aí, dá pra ser esse efeito não. Isso. Acá também eu tenho uma opção de invertir essa máscara, né? Então eu posso inverti-la e derro minha bolsa gris, né? E posso rugar com isso. E nada assim é como se hace. O como yo hago, às vezes há outro modo, não sei <laughs> Nada. Así assim que nada. Eso es é todo. Hasta la próxima.